Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Nandito naman tayo sa George R. Vlogs. Ito lang po yung programa na may sinusuportahan, may kinikilingan, serbisyong totoo lamang. Una sa balita, huli sa impormasyon. George R. Vlogs, kung hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe naman po. Pindutin na yung subscribe button diyan saka yung notification bell.